به رادیو آوای ایران از پاریس گوش میکنید یک شنبه ها از ساعت دو تا چهار رادیو پاریس dot net در سراسر جهان رادیو پاریس dot net در سراسر جهان به رادیو آوای ایران از پاریس گوش میکنید یک شنبه ها از ساعت دو تا چهار رادیو پاریس dot net در سراسر سر جهان رادیو پاریس dot net در سراسر سر جهان